Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə qırmızı kələm turşusunun hazırlanması qaydasını çəkib göstərəcəyim. Əgər bu reseptlə eləyəcəksinizsə, dadı damağınızdan getməyəcək. Beləliklə, tərəvəzlərimizdən bizə kələm, kələm 3 kilo götürürəm. Kök zövqə görə orta ölçüdə 7-8 ədəd götürə bilərsiniz. Acı bibər zövqə görə, bir dəstə cəfərim, 3-4 orta ölçüdə çulundur və 3-4 baş sarımsaq, 5-6 ədəd isə dəfnə yarpağı lazım olacaq. Kələmləri baxın bu ölçüdə doğrayıram. Çox da xırda olmasın. Müzik Kələmi doğradıqdan sonra 4 dolu xörək qaşığı duz əlavə eləyirik və bir qədər yüngülcə kələmi qarışdırırıq ki, yumşalsın. Duzladıqdan sonra digər tərəvəzlərimizi doğramağa başlayırıq. Kökün qabığını soyuruq. ki, bu şəkildə nazik doğramaq lazımdır. Kim istəsə sürtkəcdən də keçirdə bilər, amma bu şəkildə duzlanmış e, halda yedikdə daha dadlı olur. Zövqə görə acı bibərlərimizi də doğrayırıq. Səpnə yarpaqları əlavə edirik. Doğradığımız acı biberləri də əlavə edirik. Sarımsaqları bu şəkildə doğruyorum. Çox xırda doğramayın. Göyərtiləri də bu şəkildə doğruyorum. kənarlarda baxın bu şəkildə doğrayırıq. Əvvəldən göstərdiyim kimi 4 xörək qaşığı duz tökmüşdüm. İndi isə 1 xörək qaşığı qara istiot da əlavə edirəm və yaxşıca qarışdırıram. ml, yəni 1 stəkan üzüm sirkəsi əlavə edirik. Və üzərinə çıxana kimi su, qaynamamış su əlavə edirik. Baxın, görürsünüz, su üzərinə çıxdı və kifayət edir. Bu şəkildə biz 2-3 gün saxlayacağıq. Ondan sonra mən yenə çəkəcəm, sizə göstərəcəyəm və bankalara yığacağam. Turşu bir həftəyə özünə gəlir. Artıq 2 gün keçdi. Tasdan kələm turşusunu bankalara yerləşdirdik. Baxın bu şəkildə alındı. 1 həftə ərzində demək olar ki, turşumuz tam hazır olacaq. Hazır şəkildə də mən sizə çəkib göstərəcəyəm. Əziz izləyicilərimiz, artıq 1 həftə keçdi. Kələm turşumuz tam hazırdır. Çox ləzzətli, xırçıltılı. Siz də hazırlayıb afiyetlə yeyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.